o Ned Ved voando alto. É costume minha batida fazer bumbum levitar. Se tu já tava perdida, quem mandou me procurar? Faz duelo com a amiga, com a bumbum vai mais do ar. Hoje é teu dia de sorte, eu vou te presentear. Eu vou te presentear essa raba, com controle na mão. Tu tá fazendo mágica, foca na posição. Controlando essa raba, com controle na mão. Tu tá fazendo mágica, foca na posição. Peraí, peraí. Vai, vai, vai, vai, vai. voando alto. Dali no bicho, manda pra ela. é costume minha batida fazer bumbum levitar. Se tu já tava perdida, quem mandou me procurar? Faz duelo com a amiga instante eu vou te presentear. Eu vou te presentear. Toma, essa toma, pai. Controle raba, um controle na mão. Tu tá fazendo mágica, foca na posição. Controla essa raba, com controle na mão. Tu tá fazendo mágica, foca na posição. Peraí, peraí. Vai, vai, vai, vai.